eh kaman ka ce haka fa a ba haka na faɗa ba ce maka ne akwai waɗanda kaman suna son a yi faɗan ne dama don kawai ɗiban gani ma ba wai soya ba ok ok akwai waɗanda kaman suna son a yi eh, faɗa ne eh shi yasa da ya yi sulhu da ya sulhu da sayyidina Hassan din suka ransu bai musu daɗi ba da ya yi sulhu da sayyidina Muawiya an gane ba ina nufin dukansu suna son dama yin faɗan dan abin nan bane an gane akwai akwai waɗanda kamar malaman mu na suna suna gaya cewa ana ganin sun fi so a ta yin rigiman ne dama hmm. kawai su dan a ta yaƙi suna samun wani abu wani kuma ko dama ba na ko shi fitinan ya fi so a ta yi kawai bai bukatan su ka gane yawwa na biyu kuma kamar da kake cewa kamar ya ai a ce kuma an ce in an ce masu ibn taymiya an san wabiyawa ne an ce masoya tijana shehu tijani abun nan ne an ce kuma masoya albaiti kamar an san shi'a ne kuma gashi ina na ce suna da yaudara kamar suna kin su kenan na'am kuma sun eh. yaudari ma sai na ali eh. wato abin da ke faruwa shine wannan abu ne tabbaci babu shakka su shi'a suna a ginsin din suna kamar mun fi fifita sahabbai akan albaitin annabi sallallahu alaihi wa sallam an gane sai suna gwada su ne masu san annabi sallallahu alaihi wa sallam ai masu san albaitin annabi Ya sa masu duruwaya idan ba albaiti ne roito ba su a gurin su ba sa karba sabiya da su ne tsarkaka ina fatan zaki ma'aiki na fahimta na sosai na'am yawwa to alhamdulillah to sai muka ga ga wasu abubuwa da yawa da suka gayyaci a halal baitin annabi amma suka zo suka tsoma su a halaka kuma suka kauce suka basu kuma an yi abu ba dai ba biyu kaman wanne yanzu misali kaman sulhi da na gaya maka an yi da ma'awiya sayyidina ma'awiya da sayyidina ali lokacin da sayyidina ali ya tarihi ne kar ya ci mana karatu amma ba laifi mu faɗi wani abu kaɗan a cikinsa na'am lokacin da ake gwabza yaƙi an yi yaƙi tsakanin na ali karmallahu wajahu da sayyidina muawiya yaƙi mara jin daɗin faɗa har ya kai ma malaman musulunci ma suna ce in mutum Bawai imanin ya ba wai ya kai ba ko masanin addini ba karanta masa wannan Eh, na ce eh, ka koma baya saboda network ya kawo matsala ba ba nace he shi'a suna ganin wannan tarihi malamai mu sun nama sun hananta karanta ta ma'amawan musulmai abin da ya faru Sadiya da me da ka amfana a ciki ka ji musulmi da musulmi sun yi faɗa to su ya shi'a suna cewa ai hakan ana boye zaluncin da aka yi mahalin baitin haka suke kalubalantar mu sunna akai mu kuma muna ganin meye fa'idan karanta mutum mai neman ya san farillai da wajibi mai amfanin karanta masa sahabi da sahabi sun yi fada an kashe dubban ɗarurukan rayuka rayuka an yi asarar dukiyoyi ina fatan muna tare ina shimfiɗa ne kafin na zo ainihin abin da nake so mu sauka kai yawwa sabila da haka sai sunna suka ce to ai in dai irin wannan nema ai shi sayyidina ali lokacin da muawiya mutanansa suka ɗaga takobi ai suka ɗaga qur'ani suka ce sulhu sulhu ai saidina ali ya ce a ci gaba da yakin a lokacin su waye suke gewaye da shi su masu cewa su ne suna son ahalul baitin annabi mafi yawanci su yan shi'a din suna ce su ne shi'at ali da ya ce a ci gaba da yakin ki suka yi suka ce ya da ya daga qur'ani a ce kuma mu ci gaba hmm. a saidina ali ya ce wannan qur'anin yaudara ne suka ki suka ce a ci gaba kawai kai kake addu'a kullum faɗa ta zo ƙarshe gashi ai ya dai sun daga Qur'ani sun ce ai suli kaza kaza yace to shikenan ya tura a ce kwamandoji su ci gaba da wuta yau yana jin kai shi nasara don shi tunali ya kai hanna kwana na sallah yana ce Allah ka kawo mana karshen wannan fitina idan mu ne akan gaskiya ya Allah ka ba mu nasara akan wa'incan domin fada ta kare musulunci ya zauna lafiya in mu ne akan kure ka ba su nasara akan mu don fada ta kare a zauna akan gaskiya hmm. an gane to a ranan ana ganin ga nasara nan ta zo an mugun illa wa jama'a mu'awiya sai suka da qur'ani ya ce a ci gaba da yakansu ya tura kwamandoji sai suka su kuma na jikinsa su ina yan shiya su na jikinsa ma ce shiyati ali suka je suka ce lalle ma kwamandodin ya dai a dakata yakin je amirul mumini shi kuma alhali ya ce a cigaba. wanda har wasu daga cikin kwamandodin ma lokacin da aka dakata yakin wasu ma suka ce sun bar faɗa ya da ai kullum yana umurtan Allah ya kawo ranar da za ta zo karshe gashi yau an zo ana ganin karshe ta zo ya zo ya ce su dakata da faɗa ya ce ba haka ya tura a faɗa ba ba haka ya tura ba wasu suka yi fushi a magoya ba su na manyan kwamandodin su ma suka ce su sun cire hannunsu daga cikin yakin alhali ba haka ya tura a faɗa ba su waye suka yi wannan su masu ce su ne su ne masu san sai dina su ne shi a ta'ali su suka yi wannan ya zo aka tura ya ce ga amr bin as lokacin da ma'awiya ya cire mutum ɗaya a zo a yi sulhi ya ce shi ma'awiya ya tura amr bin as shi kuma sai na ali ya ce to abdullahi bin abbasin ne mutumin maka amr bin as shi ma dan maka ne Ya ce ya san shi mutum ne mai wayo mai hikima Abdullahi bin Abbas shine daidai da shi wasu daga cikin daga hmm. ya dage daga dan uwansa ya suka ce an tubbau sai dai a tura kai subhanallah wani safan ne ne daga cikin safan nan ne wani sahibi suka sa aka tura wanda da aka je zaman kuma suka ki bin maganar na Ali kaga sun ki na yaki sun ki bin magana sa aka zo tura filu ga wanda ya tura suka ki nan ma aka zo aka samu feluwa aka je sulhu amnu bin asiri wayo wanda suka masa a tura aka zo ana abun nan da shauransu wasu ma daga ciki suka zo suka shine aka samu awar ja suka ce sai dana halin ma kafiri ne ma'awiyan ma duk sun kafirta su da sun yi hukunci da ba mun da ba Allah ya hukunci sai ali ya tura abdul a su mutum dubu goma ne suka yi tawaye ma sai ali sai ali fakar ramar Allah wajen mu ne masoyansa mu ne muna karanta wahalan da ya sha har kuka muke wallahi ya sha wahala wannan bawan Allah Allah kara masa yadda ya sha wahala kuma magoya baya su suka fi bashi wahala har ya kai mai yana cewa ya yi burin da wannan runduna da suke bayansa gara mutum biyu ko mutum kalilan na bamu auya akan rundunar suke bayansa domin shi ma in yi umarni wa mutanensa suna bi amma shi ko yi musu umarni sun bashi matsala waye wannan da suke dinga wannan shi sai dina lawa jawo da aka zo mun sauka tarihi ne ba tun da abin yana bukatar kashi ne shi yau yau da aka zo ya koma ya koma ai aka zo aka yi aka yi sulhi aka zo amru bin as yayi wayo mu wanda aka tura wane ne sunan sahabin nan ne aka tura suka zo suka tumu ma sahabin da munafunci sai na ce ba munafiki bane wallahi ba munafiki bane kana nufin amru bin as suka yi haka kenan magoya ba su na su waye wannan ba su ne shi'a ba mutanen iraki iraki dai ka san yanzu shi'a ne daular ta tuntuni su ne kuma har yanzu kuma su ne tun wannan lokacin ne tabiya da soyayya ma da suke gwada masa yasa ya bar Madina ma ya koma Iraki da daular musulunci shi ya halifancin sa anan yayi halifancin sa sayyidina Ali karamallahu wajahu muna tare na'am aka zo da aka zo aka aka zo aka yi sulhi Amr bin asay wayo monnan wannan sahabi aka zo daga baya ce shi sahabin ya fara ce Amr bin asay ce masa mu fara saukar da sayyidina kowa ya sauke shugabansa tunda an yi attifaki akan wa'annan mutum biyu da abin da suka yi shi da a dora kai kowa ya turo sa mutum ɗaiɗai sai yan rakiya da su rako shi su ja gefe su ga meye mafitan musulunci wannan faɗa ake duk abin da suka yanke an yadda na'am ce masa to ka fara tuɓe shugabanka ni ma dan tuɓa nawa shi ne ya tashi cikin jama'an abokan su an ce kowa an haɗa shi da abokan rakiya mutum ɗari biyar ya tashi ya ce ya cire shugabansa sai na Ali karramallahu wajahu domin sulhu dan kaza kaza shi kuma Amr bin As da ya tashi sai ya ce to kun ji abin da ya faɗa bisa sulhi ni kuma na tabbatar da na jagora na Muawiya bin Abi Sufyan kaza kaza kaza bisa sulhi na musulunci haka muka yi da shi kaza kaza kaga wayo ya masa ba haka akai ba sai rai ya ɓaci ya tashi yana ce shi wallahi ba haka akai ba sun yi ne kowa ya ce shugabansa a kuma zo a haɗa ga me mafita shi kuma yace ya tabbatar da nasa shikenan suka juya suna murna ana kabbara kaza ran sayyidina ali ya bace ce sanda nace muku ga wanda da a tura kuka ke waye suka masa wannan mutanen iraki mutanen iraki wani ba suke bi shiya ne su ne suke ce shiya aka zo daga baya bayan abun yi gauni malamarin, wasu aka samu hawari suka fita suka ce na ali ma kafiri ne mahauya kafiri su mutum dubu goma sayyidina ali ya tura musu abdullahi bin abbas ya je ya kira su ya je ya kiraye su ya musu wa'azi an ce wajen mutum dubu tara daga ciki wadda wasu ɗaruruwa ne suka gane me dalilin da aka ɗora inna mutane biyu don sirri kaza kaza kaza shauran kuma suka kya sai na alisan da ya yaƙe su wasu suka gudu to da ya dace gaba zama a irakin sai na wani matsaloli ne bai gani ba a nan ne ba aka samu abdullahi bin mulcef da shi da wani mutumi suka yi zama duk da an ce daga cikin hawarija suke amma ainihin hawarij ai daga cikin sai na alis a akan wannan sili na hakamai na mutane biyu suka ce sai na alin kafiri ne kamar yadda na gaya maka daga ciki su ne suka ware mutum biyu suka ce a je kawai a tsara sai na alin a kashe shi a kashe ma'auyan kawai don a samu zaman lafiya shi shine sai na ali ya fito da je sallah abdullahi bin muljami ya sare shi a kai ya masa mummuni rauni shi shi shi yana ta bangaren shi'a ne ko yana ta bangaren sunna ne shi abdullahi bin miljam eh. khawarij ne khawarij din kuma kafin a musu suna khawarij da eh. suna tare ne da sidina ali sai daga cikin da suka masa tawaye a shai shai ya kuri kana nufin suna shi kai tsaye barin ce maka kai tsaye barin ce maka shi kai tsaye barin ce maka shi dan a bane kuma ta wani fanni don ce maka shi dan shi'a ne domin a wucin su shi'a shine wanda shi zallan mutanen gidan annabi yake so bai san wani sahibi ba mutumin gidan annabi ba to kuma su shi wannan yana daga cikin waɗanda da su ne yan gani kashinin sai da ali akan wannan silhi da aka yi na naɗa mutane biyu suka ce sai da ali ma zama kafin Nabi daga ya fi kusa ya fi kusa da shi'a ciwon duk da ana musu idilakin suna su hawa da tafiya da kafirta shi shi'a ba su kafirta sai na ali ka gane shi yasa kai tsaye bari ce maka shi dan shi'a bani amma yana cikin jama'a sai na ali ne da yazo masa tawaye eh, amma in ce maka babi na adalci ina zuwa okay na eh bismillah bismillah bismillah a babi na adalci dan ce maka da dan shi'a ne daga baya zo suka koma wata firka wata jama'a wanda ake kiransu kawalij ina fatan kaji ne na'am da ɗin shi a da iya ce masa da misali shi a ne domin mutane gidan sai annabi ko suke da ba sai da dole sahibi amma daga baya da suka kafirta sai na alim kuma lai shi a ba lai ba sa kafirta sai na alim shi yasa daga baya zama khawariji ne ba khawariji ne ya sun kafirta sai na alim sun kafirta ma'awiya la'alla ka fahimci magana na la'alla baka gane magana na ba eh eh to maganan ka dai gaskiya yana kai tsaye barin ce maka dan shi'a bane shi okay amma ta wani janibi ya fi kusa da shi'a hmm. amma ba jin shi in waye ne shi hmm. okay shi sa misali kamar kullum kan da muke ji Assalamu alaikum. Alaikum salam muna tare zaki maiki? Eh shi kamar kan da muke ji kullum ake cewa a umarni ne daga Ma'awiya ya sa aka kashe Sayyidina Ali wannan ba haka bane kenan. A ba haka bane wannan magana ba haka bane ba haka bane. Shi ma to ai ma'auyan an je kashe shi. Su biyu ne suka yi mitin innan mutanen da shauran magoya bayan su akan ɗaya aka turo shi kufa ya zo kashe Sayyidina Ali dan fitina ta zauna. Ɗaya kuma aka tura shi can ya tafi sha ya je kashe ma'auya. kuma ya sari ma'auyan shi ma wannan ɗin da shi ma ya fito sallah asuba ya sare shi ya sare shi a baya har yanke masa laka aka ce ko me daga nan ma ba iya tsayi dogon tsayuwa ya ta jinya ya sare shi kaga ko ba shi ya turo ba kuwa okay yawa yawa hmm. ka gane to abin da yake ƙara tabbatar da yaudaran su su mutanen iraki kuma masaban su shi'a ne shine da aka zo sirina ali aka masa wannan sara har ya zo faɗi ya koma zuwa ga Allah aka ɗora sayyidina Hassan shi ne halifa <clears throat> bayan ya yi wata shida aka zo da a sake gubza yaƙi da ma'awuya ga yaƙin da ya gada wanda ake yi Tun da wancan suli da aka yi gaskiya ba haka aka yi ba aka zo da a sake gubza yaƙi da aka fito filin yaƙi, Allah ya jefa masa ilhama kuma tun daga tun kafin a je filin yakin dama an ta masa wasu abubuwa na rashin ladabi da aka je filin yaƙi ya fahimci da kai shi kawai fili ne su bashi. sai Allah ya jefa masa ilhama kuma da tabbatar da hadisin nan na sayyidina Ali aina annabi Muhammad wanda na gaya maka ya duba sayyidina Hassan yace wannan ɗanawa shugaba ne wa sayaslahu Allah bihi ko sayaslahu Allah bihi bainal fi'ataini azimataini minal muslimina da sannan Allah zai gyara tsakanin manyan jama'an musulmai guda biyu sabila da shi ka gane to shi ne da aka zo filin yaƙi shi sai na Hassan sai ya kawo sulu da ya kawo cewa a yi sulhu a daina yaƙin a bisa wasu sharuɗa sai shi sai shi sai su sulhin bai musu daɗi ba shine maganar da kasa kace daɗa bayani wasu da yawa daga mutanen Iraki sulhun bai musu daɗi ba da aka aka daina yaƙi. Hmm. muna tare na'am shi da gaskiya bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyalansa sun sha sun sha wuya sosai kenan sun sha sun azabta su sosai kenan eh, gaskiya lokacin da abun ya fi muni lokacin da bani umayya suka karbi mulki da abbasiyawa lokacin da bani umayya da abbasiyawa suka karbi mulki su ma abbasiyawa jikokin annabi lokacin da suka karbi mulki ma an yi zaton da a fi samun sauki su kuma duk sharifi jinin sai na ali na shi ake wato tarihi ka gane babu daɗin ji ana ganin na gida ya karɓa ana ganin na gida abbas ya bani abbas su ma sun karɓi mulki don bani rumayya duka duka sun yi shekara ɗari ne da wani abu amma abbas ya san da suke shekara ɗari hudu da wani abu amma duk sharifi na asali kan sai na ali shi ne aka dinga kona aka dinga kashe jikokin shehu tijjani suka yi hijira an gane bani umayya sun azabta su ma abbasiyawa sun azabta jikokin annabi su ma kuma jikokin annabi rikici ne mara jin daɗin ji wanda kuma wanda aka masa bayani a nitse zai gane suna da suka ce a daina karanta wa mutane wannan abun a karanta musu wajibi da kaza da kaza kaza shi yafi alkhairi shi ne yafi alkhairi ne muna tare na'am na'am yawwa to wannan sayyidina ali karamallah wajahu ya zo su aka ɗora sayyidina hasan suka zo suka dinga bashi matsala da aka zo filin yaƙi ya faɗi sulhu a yi sulhu da aka yi sulhu su kuma ransu bai musu daɗi ba ransu in na koma maka tun tarihi ma yakin da aka yakin da ake kira jamal yakin jamal wanda ake da sayyidina aisha da na ali nan ma su magoya bayan sinalin su shi a mutanen iraki su suka ƙara ta abun a lokacin da aka kwana da a sulhu suka zo su kawo faɗa da mutane ka je ka duba albidaya wani yaya da littafin tarihi na suna gani an tabbatar da wayannan abubuwa sun yi magana da sai da Aisha ya ce dan Allah me fito da ki ta ce ita ta fito ne neman jinin Sinna Usman da aka shi an ce bai dauki mataki bai ce dan Allah ke ne da hakkin daukar mataki ko gwamnati ya ta ce masa gwamnati ya ce to kin zo kin same ni kin yi kaza kin yi kaza ta ce ai an ce bai dauki mataki ce an ce ke kin turo ya mata maganganu gamsa su ta shirya da ta koma gida aka shirya washe gari da a sake haduwa imam sai na ali karamin lawajau washe gari da a sake magana da ta koma cikin dare wasu daga cikin magoya ban sana su suka tashi suka je sai rundunar sai na aisha suna cikin bacci suka je suka hausu da yaki suka komo kuma cikin rundunar sai na ali suka lami su kuma suka tashi ga an kakkashe musu suka ce to jama'an sai na ali an warware maganar da aka yi akan gobe da Ah, suka ne suka suka ne suka attacking Nana Fatima eh, Nana Aisha ah, da ba mutanen ta in sai na Aliba in sai na Aliba ba sai na ba da ba da izinin sa ba ba da akan gobe da ayi zama ayi sulhu suka je suka tada wannan abu wane ne sai na Aliba da izinin sa ba shi ma wayan gari yayi ko yaji an zo an su da yaki da kona musu tantuna da ne me ya faru aka ce mutanen mutanen Aisha sai da sai da sai da na Aisha wato wato a gaskiya a kashin akasin gaskiya wato na Ali da Rana eh, Rana Aisha ba su taba samun wani rigima ba just dai mutanen na Ali da mutanen Nana an samu An Rana Fatima ba su taba samun wani biskila ba da Aisha sai da Aisha eh, na eh, Ali da Nana Aisha wato ba su taba samun biskila ba sam sam sam sam wato ka gane an samu mushkilar amma an zo da a yi sulhu an gano bakin zare shi ma tarihi ne mai tsayi an gane tarihi ne shi ma mai tsayi an samu mushkilar amma yanzu kamar misali ni ne aka zo aka ce min sarki zaki ya ke ɗauki mataki an yi abuwa shoma nasir kuma muna tare ka ki ka ɗauki mataki yana ɗauke ka da ɗimi duk zaun da na zauna in faɗi magana har ta kai madami faɗa da kai ko an yi ma faɗa mun babbaɗi maganganu marasa daɗi da shauransu sai wata rana kace mun anya anya dini kaza kaza kaza kaza kaza nan fa kaza ne fa kaza kaza kaza ne to ai ne an ce mun kaza kai kaza kaza shin wannan kai kaza kai kaza kai kaza abun ba baka bane sai ka waye gani sai na gane ce to don da haka ne dan ce mu sauran jama'a ma su daina faɗan magana mara daɗi akan ka da ni da magoya ba gobe da mu yi magana da kai a fili mu shiru mu fito mu ga al'umma hakikanin me ya faru hmm. to ba hmm. goban nan kafin ta yi kawai sai cikin dare wani kawai daga cikin mutane na ya ya hau kanka da maganganu mara daɗi kuma da sunan izini na kai kuma wani magoya bayan ka kai ce ba mun rabu da wani ba shikenan aka waye gari aka waye gari cikin mummunan ba shine aka yi jamal da shauransu amma da aka gama yakin jamal din na sina aisha da tana aisha isna ali ba sina hasan yasa su karka har madina ba ni sulwa biya wuce duk da mutane munafukan sun shiga kan da aka yi yakin amma daga bayan sake gano bakin zara an yi sulhu ta koma an gane na'am to sai ya ka zaki maki su su suka tafa masirna al matsala su suka tafa shi matsala sannan da aka zo sayyidina hasan ya ga abubuwan su akwai yaudara da ya sulhu suka jawo shi wani ya zo a takin sa wannan kissa da makaranta aka soka masa wukan bayan ya gama jinya da ya hudu ba aka ta kuka daga baya ya tattara ce masu na Hassan na Hussein mu koma Madina suka ibi su suka bar Iraki suka koma Madina da zama bayan Sayyidina Hassan an ba shi guba ya rasu a Madina to daga baya sai su suka dinga wasiƙa na Hassan ya zo da su taimaka masa a yaƙi Yazid dan Ma'awiya a Iraki ba ba su tsira a Madina ba a madina nan aka haɗa baki da matansa aka ba shi guba sai ce na hasan yawa kuma da aka ji wasu yawa suna cewa ai da haɗin bakin sai na ma'awiya aka ba da wannan gaskiya nan bai inganta ba ba haka bane magana bai inganta ba haka bane eh. shi da ya ce ya ce matansa ne ta ba shi guba yawa amma bai lafazanta ba ba an kawo ta cewa wani ne ba yi wa matansa alkawari in kika yi zan aure ki zan kaza daga baya da ta kare shi sai ah. na Muawiya ya ce a ah, ya zai aure wanda ta kashe ma jinin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tarihi hadisi bai inganta ba kenan gaskiya gaskiya akwai malaman tarihi da yawa da suka ce ba haka bane tarihi suka ce ba shi ba shi ya ba kuma abin da yasa ake cewa a ita matan ma fa da ake cewa ma fa an ce akwai wani a daga cikin albayt ma fa ya aure ta har shine malamai suke cewa wato akwai magana ne mai faɗi da yawa a gurin an gane amma ni mahallin shahid da nake so na wuce shine da ya zo ya rasu su suka dinga wasiƙa mutanen irakin ma sayyidina husaini ya dawo ya dawo shi kuma ya tura muslim bin aqil ya je ya tabbatar maganar mutanen nan gaskiya ne ko kuma akwai yaudara da ya tura muslim bin aqil a dare ɗaya sanda mutum dubu goma sha tara suka masa baya. shi kuma ya rubuta wasiƙa ya ce sai na hasan ya taho bayan ya turo kuma shi kuma da dan ma'awiya ya turo ya wannan wannan wani abun nan wannan wanda ake cewa Ubaidillah bin Ziyad ya turo Ubaidillah bin Ziyad shine kwamandan yakin sa ya turo shi ya zo Iraki ya zo ya ba su tsoro Wow. Wow. Ah, to muna tare zaki maiki muna tare muna tare ya maulana to ya turo shi ya zo ya zo ya tsorata su ku da ku yi mu baya a Husaini kaza ka da ku da fushin mulki da duk sai suka ce kuma lokacin sai na Husaini ya fito ya bar Madina ya yi nisa kai da aka zo ma aka tattare shi ma lokacin da aka zo da yakin ma da yin shahada din ba guduwa suka dinga yi ba ya ga suna tattamewa suna gudu su mutanen Iraki kuma Abdullahi bin Abbas san da ya ce masa wa'innan mutane ne yaudara ne ce basu bar babanka ba basu bar dan uwanka ba ce wallahi karkace ta su yaudare ka Mutane gida su ne kuma yan shiya kuma hakan aka yi ba ka ta zo suka watsa suka bar shi ba su suka watse da sun tsaya wallahi kisan da na masan duk da Allah ya rubuta da abin da ya zo da sauki to yanzu zaki ki dai nayi bayani gwargwadon hali a gaskiya mun fahimci haka kuma za mu yanka wurin Allah ya yarda to bismillah yawa Hmm. to su biya da haka shi na Hassan ya tabbatar da wannan cewa Allah ya ya karanto wannan aya su albaiti Allah yana nufin ya tsarkake su ya tafiyar da rijisa gare su su biya da haka ibn taymiya kuma na ce ba dukan su ne. man ruwaya ta biyu shine an karbo daga abi dufail cikin hadisi ne mai tsayi yace kadabna hasan bin ali bin abi talib yace sayyidina ɗan dan sayyidina ali ya mana kuduba Dan wa suna alayhi ya gode wa Allah ya kirari wa Allah fiye a cikin huduban yana cewa wa ana min ahli baitil lazina azaba Allah min rijsa wa da haramta dikira ni na daga cikin ahlul baiti ahlul baitin annabi sayyidina wanda Allah yake ce ya tafiyar musu da dauda ya tsarkake su tsarkakewa yawa wa ana min ahli baitil lazina ittara Allah azza wa jalla mawaddatahum wa wilayatahum yace ina daga cikin albaitin da Allah ya faralanta soyayyarsu da kuma jibintar da su su zama shugaba Allah ya faralanta duk wani musulmi dole ya shiga ahlul baitin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙala ya ce Allah ya ce to jama'a networkin malam Burhanuddin ya gaskiya mun je mu yi magana Shak Ibn taimiyya amma an kawo zantuttuka sosai akan ahalul baiti na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaske na muna tare eh, zaki maiki sai sai na hasan ya karanto wannan aya cewa Allah ya saukar wa annabi cewa qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba ya rasulullahi ka gaya mu duniya mu duk wanda ya imani da kai ba ka roƙonsa wani lada ba ka roƙonsa wani lada na wannan sako da da annabi ya zo mana da shi na musulunci wannan arziki irin na musulunci da annabi ya zo mana da shi to ka gaya musu ba ka neman komai a kurin duk wani mai imani sai soyayya cikin zumuntanka shi ne kawai abin da kake so a so maka zuriyanka a so su a girmama su a ga darajansu sai na san ya karanta wannan aya a zakin ki wani abu dai faru wanda gashi mun ɗauko karatu amma taɗin da nake maka yanzu haka ba ni da caji kuma ba mu da wuta waya na bai wuce 10% ba tabbas na ci gaba magana dai mutu amma ina ba da shawarar karatunmu ne yau in ma a bani sati ko a sake bani wani rana in zo in ƙara sata don na san mutane da yawa da su nemi su tambayoyi cikin abin da na faɗa. Eh so domin gaskiya ne shayi maganar da ka faɗa yau yana da tsada sosai. Mm. Magana ne mai tsada sosai. gaskiya ah, kuma shaihi na san dole wani Allah muna tare da malluman hmm. shiya a nan wani Allah in sun so ban sani ba wanga magana ku jama'a ba ina fari ta kasa bane gani nan gashe ku muna faɗi wa duniya hmm. domin kaga ana faɗin magana shi su zo kuma su tabbatar da maganan nan a cikin littattafan sunna ba littattafan shi'a ba bi ma'ana akasarin haka to za su so domin in dai za su so a yi zama tsakanin kai da su akan wannan maganar da ka faɗa shayi ya ka gani za ka zauna da su akan haka in sun so a yi zama wannan magana domin suna za su tabbatar amma a cikin littafin suna ba na shi'a ba saboda kaga wannan magana da ka faɗa shayi gaskiya yana da nauyi sosai magana ne mai nauyi sosai gaskiya da yawancin mu nema ban taba ji ba ma ban taba ji irin na ji wasu a ciki amma mafi yawa cikin maganganun da ka ji ban taba ji ba gaskiya Shin in sun so a yi zama da kai akan wannan magana a tabbatar musu su ma tabbatar za ka amince ko dai a'a kawai a bara ci gaba kawai da karatu. Da izinin Allah in sun nemi a yi zama ta hanyar da ta cancanta babu zagi. Don ni bari iya zaman da ake yi irin zaman da aka shayi da mutumin nan na kwanni ne ko wane ne wanda zai dinga zagi sai na aisha ni bari iya yin wannan zaman da wani dan ah, shiya ah, ah, in magana ba zagi eh. maganganun kuma da na faɗa shi zai ɗauko su kuma ka fahimta zaki maki ba fadan ya kawo magana a littafin sunna akwai abin da ya inganta akwai abin da bai inganta an gane ko a littafin su ma suna da haka dan ya zo ya ce ai sunna an rawaito wani ya ce kaza ba fa lalle ta inganta ba idan aka kawo masa kuma wani ya ce bata inganta ba kuma su ma suna da ruwayoyin su ba zai face an zo an tabbatar mana ba an gane sabi da duk abin da suka ji na faɗa a sanar da ni abin da na faɗa din in sun ce a zo a yi zama alhamdulillah a zo a yi zama akan haka an gane amma da sharadi na da girmama barin iya zama wani zai zagi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wani azzalimi ne wani kaza ne to ko an fara zaman ya fara faɗan wannan maganganan da zagin cin mutuncin sabon manzon Allah barin yi wannan zaman ba bila da lazina ya allazina ne fi na fari an hatta ya yahudu fi hadisin gairi innakum idan misluhum inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina jami'an ya raka Allah cin kaga masu a cikin ayan mu kar ka zauna tare da su yawwa har sai sun koma wani da daban inda magana a cikin abun nan limana ya zo ya faɗa cikin abubuwan da na faɗa don kawo wajen da aka faɗa ka da irin yaudarorin da suka yi wannan magana haka ne kuma mutanen iraki su ne mutanen iraki su ne mazaban su na shiya yawa an kakkawa nan maganganu Allah ya saka maka da alkhairi kuma gaskiya ne ma na goyi bayan maganar kuma karya kare a juya mun wata magana a ce na ce kaza da kaza da kaza kaza kaza dan akwai maganganun ka da na ce zan yanke inda kai maganar da kai duka zan yanke kuma maganar da kai ina in na yanke wurin zan sake maimaita mu saka kan shi yasa jama'a shayi bai sauka kan topic ba shayi yana kan topic kuma yayi mana bayani hmm. mai kyau wanda ake hmm. neman duk malami cikakken malami yayi shi shege yi muna muna magana ne akan shak ibn taimiyya da hmm. muke magana akan shak ibn taimiyya she shak ya kawo cewa ai shak ibn taimiyya ma ya ce ba duk eh, ahalin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yadda du wanda Allah ya ce eh, shai ya tuna mini ma wanda Allah ya ce a ah, wanda ya tarkace su ba ya eh, tafiye da ta sa su haka to she ya kawo ya ce duk da duk da ma wasu 'yan shi'an sun hmm. yaudare bai ce duka ba duk da ma wasu 'yan hmm. shi'an sun hmm. yaudare jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yaudare imamu ali suke sawa domin a yi fada a ta fada domin su samu wani gani masu kwashe to kaga wannan magana da shayi bai kamata mu bar shayyi ya eh. tumaka wannan magana ya kawo anan zaki maki eh. anan ina zuwa anan kada mu zo magana wani ya ce in kawo kaza kaza kaza anan wasu malamai suna ganin ba tabiya haka mahallin shakin nawa ba wai maganan ɗiban ganiman shi yasa ɗazi nake gaya maka ah. sun yi wannan yaudara akwai eh. magananta maganan kuma wasu suna ganin ma wasu sun ta da fitinan ne don su dinga ɗiban kaza kaza kaza da shauransu wannan magana ba wai ita ne ni kuma damuwa na ma a cikin magana